भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर एक नए विवाद में फंस गई हैं उन्होंने कहा है कि नाथुराम से देशभक्त थे उन्हें आतंकी कहने वाले अपने गिरेबा में झांक कर देखें इस पूरे बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच गई और दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रज्ञा ने देशद्रोह किया है मोदी शाह देश से माफी मांगी उन्होंने कहा कि से महात्मा गांधी का हत्यारा था उसे भाजपा नेता महिमा मंडित कर रहे हैं प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष और भाजपा नेताओं को देश से माफी मांगना चाहिए इधर भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से अपने आप को पीछे कर लिया है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता G V L Narasimha Rao ने कहा कि भाजपा प्रज्ञा के इस बयान से सहमत नहीं है पार्टी उनसे स्पष्टीकरण मांगेगी उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए रात करीब साढ़े नौ बजे प्रज्ञा का बयान आया बोली जिस तरह से भगवा आतंकवाद से जोड़कर प्रश्न पूछा गया तत्काल में मुझसे मुझसे मुंह से निकल गया कोई आहत हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ इधर चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और पूरी रिपोर्ट बुलवाई है दीदी नाथूराम गोडसे को लेकर जो बयान दिया आपने उस पर पार्टी कह रही कि वो आपका निजी बयान है उस पर क्या कहना चाहिए बिल्कुल ये मेरा निजी बयान क्या है मैं रोड शो में थी और जिस प्रकार से भगवा के आतंक को जोड़ करके इन्होंने जो प्रश्न किया है और मैंने तत्काल चलते चलते जो उत्तर दिया है वो उत्तर तत्काल में निकला हुआ है मेरी भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी ना किसी के मन को कष्ट पहुंचाने की थी अगर किसी के मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ लेकिन इस बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ मरोड़ कर पेश किया है और मैंने अभी टीवी नहीं देखा है कुछ नहीं लेकिन मैं पार्टी की एक अनुशासन मानने वाली कार्यकर्ता हूँ और इसलिए जो पार्टी की लाइन है वही मेरी लाइन है